ツンデレなご飯の食べ方をする猫ちゃんも飼い主さんが投げたおもちゃを完全無視 <laughs> 普段ツンツンしているぐーちゃんですがご飯の時に甘えてくる姿が話題になっていますそれがこちらお皿に入れた餌をあげようとしますがなぜか嫌がるグーちゃんすると Thank you. 手を触ってきますそこで飼い主さんが餌を手に乗せてあげると食べました手が良かっただ実はぐーちゃん飼い主さんの手に乗せたご飯を食べるのが大好きお皿じゃなくて手に乗せてと甘えていたんです見事なツンデレを見せたぐーちゃんでした